नमस्कार मित्रों स्वागत है सिविल्स 24.7 में अब तक हम लोगों ने ख़त्म कर लिया प्राचीन इतिहास के जो साक्ष्य होते हैं उन सब के बारे में अध्ययन कर लिया आज से हम स्टार्ट करेंगे पाषाणकालीन संस्कृति इसके बारे में जानेंगे कब से कब तक में इसका काल डिवाइड किया गया कौन कौन से भागों में इसका विभाजन किया गया पूरा पाषाण काल मध्य पाषाण काल नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल के बारे में ही चर्चा करेंगे और इसके आगे हम लोग ये जानेंगे कि मानव प्रजातियाँ कितने प्रकार की यहाँ पे पाई गई थी चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम लोग देते हैं पाषाण काल होता क्या है तो जब मानव की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई थी तो उसके बाद से जितने भी मानव का विकास क्रम हुआ है उसमें मानवों का अवशेष नहीं मिला मीन्स फॉसिल्स यहाँ पे प्राप्त नहीं हुए बल्कि उन्होंने जो औजार प्रयोग में लाए थे जैसे पत्थर के बने हुए थे या फिर बाद में तांबे और लोहे के बनाए गए जाने लगे तो वो सारे औजारों के अवशेष मिले हैं इन्हीं पत्थर और तांबे लोहे इत्यादि के औजारों के अवशेष के आधार पर इस काल को डिवाइड किया गया तो हम लोग देखते हैं डिवीज़न कैसे किया गया सबसे पहले तीन पार्ट में इसका डिवीज़न किया गया आप लोग स्क्रीन पे भी दे सकते हैं सबसे पहला है पूरा पाषाण काल दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है उत्तर पाषाण काल तो जैसे कि ये नाम से ही स्पष्ट है पूरा सबसे पहले आएगा मध्य उसके बाद और सबसे ऊपर के क्रम में आएगा उत्तर पाषाण काल अगर इसकी डेट हम लोग देखते हैं तो पूरा पाषाण काल का जो कालक्रम माना जाता है वो दो लाख पचास हज़ार ईसा पूर्व माना जाता है मीन्स तब तक इंसान की उत्पत्ति हो चुकी थी दो लाख पचास हजार ईसा पूर्व इंसान की उत्पत्ति हो चुकी थी अब हम लोग देखते हैं मुख्यतः इसमें विशेषताएं क्या हैं कहाँ ये प्राप्त किया गया तो पूरा पाषाण काल की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि इस काल में जो पत्थर के औजार बने होते थे वो कोर प्रणाली के होते थे कोर का आशय है कि चपटे तरह के जो औजार बनाए जाते थे वो चपटे होते थे और थोड़े बड़े होते थे इसको कोर प्रणाली कहा जाता है जैसे आप लोगों ने कुल्हाड़ी देखी होगी तो कुल्हाड़ी का जो मेन भाग होता है वो चपटा होता है वो कोर जैसा होता है तो पूरा पाषाण काल में सेम इसी तरह कोर प्रणाली के औजार बनाए गए थे पत्थर के और जो इसका सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है वो मध्य प्रदेश से मिला है एमपी से और एमपी में एक जिला है रायसेन उसके निकट भीमबेट का वहाँ से मिला है सबसे पुरातन साक्ष्य और बेलन घाटी से भी मिला है ये तो हुई पूरा पाषाण काल की बात अब बात करते हैं मध्य पाषाण काल तो मध्य पाषाण काल और पूरा पाषाण काल में बेसिक डिफरेंस क्या हुआ तो सबसे बेसिक डिफरेंस यहाँ पे ये आया कि जो पत्थर के औजार अब तक पूरा पाषाण काल में बनाए जा रहे थे उन औजारों की साइज़ छोटी होती चली गई मीन्स अब तक बड़े औजार बनते थे कोर प्रणाली के बनते थे और पत्थरों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता था अब मध्य पाषाण काल में पत्थरों के स्थान पे जो क्वाडजाइड अब तक प्रयोग होता था क्वाडजाइड के स्थान पर चर्ड का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाने लगा और जो औजार बनाए जाते थे वो छोटे बनाए जाते थे जैसे भाले का स्वरूप होता है तो भाले का छोटा रूप आप मान लीजिए उस तरह के छोटे औजार बनाए जाने लगे इसीलिए इसको माइक्रोलिथ भी कहा गया माइक्रोलिथिक एज भी कहा गया इसी वजह से और अगर साक्ष्य की बात करें तो इसका जो सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है वो महदहा से मिला है महदहा है कहाँ तो महदहा प्रतापगढ़ में है ये उत्तर प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से मध्य पाषाण काल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है महदहा के अलावा सराय नाहर यहाँ से भी प्राप्त हुआ है जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात याद रखने योग्य है आप लोगों के वो ये है कि मध्य पाषाण काल से जो मानवों का रुझान था वो कृषि की तरफ होना स्टार्ट हो गया तो इसको ध्यान रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि माइक्रोलिथ औजारों का प्रयोग किया गया अब चर्ट का प्रयोग किया जाने लगा था मधा से साक्ष्य मिले हैं इसके अगली बात करते हैं हम लोग उत्तर पाषाण काल की तो उत्तर पाषाण का कालक्रम जो माना जाता है वो 3500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है इसमें क्या चेंजेस हुए इसमें आप लोगों ने देखा था कि मध्य पाषाण काल में जो मानव थे उनका रुझान हो गया था कृषि की तरफ तो धीरे धीरे ये कृषि व्यवस्था अपनाने लगे उत्तर पाषाण काल में लगभग कृषि व्यवस्था अपना ली गई अगर बात करें सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला तो 1860 में ली मेसूरियर ने इसका सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त किया था कहाँ से कोल्डिहवा से कोल्डीवा पे चावल के भी साक्ष्य मिले हैं आप लोग याद रखिएगा कोल्डीवा इलाहाबाद में है इलाहाबाद से आसे अब प्रयागराज उसका नाम चेंज हो गया ये भी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है तो जो उत्तर पाषाण काल है जिसका कालक्रम 3500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक है उसका प्रथम साक्ष्य ली मेरूसियर ने 1860 में इलाहाबाद के कोल्डीवा में प्राप्त किया था अगर इसमें हम लोग बात करें कि औजारों का कैसा आकार था तो औजार इसमें गहरे होते थे मीन्स नुकीले और गहरे होते थे पूरा पाषाण काल से हम लोग बात करते हुए चलें सबसे पहले कोर प्रणाली के चपटे औजार बनाए जाते थे उसके बाद चर्ड का प्रयोग शुरू हुआ मध्य पाषाण काल में और जो औजार थे वो माइक्रोलिथ होते गए मीन्स छोटे होते गए और उत्तर पाषाण काल में जो औजार थे वो गहरे बनाए गए और दूसरी बात जो याद रखने वाली और है ली मेरुसियर ने कहाँ से इसका साक्ष्य प्राप्त किया तो वो टोन्स घाटी से प्राप्त किया है और कोल्डिहवा इलाहाबाद से भी इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ है दूसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और अब तक कई बार पूछी जा चुकी है मेहरगढ़ मेहरगढ़ एक ऐसा स्थल है जो उत्तर पाषाण काल की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछा जा चुका है स्टेट पीसीएस और यूपीएससी में भी वो ये है कि मेहरगढ़ एकमात्र ऐसा स्थल है जिसने संस्कृतियों के संक्रमण काल को देखा है मीन्स एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में परिवर्तन होते हुए मेहरगढ़ ने देखा है ठीक है तो ये तो हुई पूरा पाषाण काल मध्य पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल की बात अब बात करते हैं ताम सॉरी पूरा पाषाण काल मध्य पाषाण काल और उत्तर पाषाण काल की बात हम लोग कर चुके हैं अब ताम्र पाषाण काल ताम्र पाषाण पाषाण काल और पूरा पाषाण काल में अंतर क्या था कि वहाँ पे पत्थरों का प्रयोग किया जाता था पाषाण का आशय प्रस्तर से होता है प्रस्तर मीन्स पत्थरों का प्रयोग और अब ताम्रपाषाण काल में तांबे का प्रयोग किया जाना शुरू कर दिया गया इसलिए इसको ताम्रपाषाण काल का नाम दिया गया क्वेश्चन उठता है कि सबसे पहले तांबे का प्रयोग कब किया गया तो इसका जवाब होगा पाँच हजार ईसा पूर्व में सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग किया गया जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है ताम्र पाषाण काल का जिक्र आएगा तो आपके दिमाग में दो चीज़ें आनी चाहिए कि इसका विभाजन दो संस्कृतियों में किया गया पहला जोरवे संस्कृति जिसका समय हम लोग मान सकते हैं 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व और दूसरी संस्कृति है आहार संस्कृति ये इससे पहले की संस्कृति है 2100 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व अब हम लोग अंतर्मुखता देखते हैं जोरवे संस्कृति जो थी वो पूरी तरह से ग्रामीण संस्कृति थी उसमें शहरी संस्कृति का अंश मात्र नहीं था जबकि आहार संस्कृति में थोड़ी बहुत मात्रा में इसमें शहरी संस्कृति को भी देखा जा सकता था ग्रामीण संस्कृति के साथ आहार संस्कृति में कुल्हाड़ी का साक्ष्य देखा गया कुल्हाड़ी जो औजार इस समय लोहे का बनाया जाता था उस बनाया जाता है उस समय ये औजार तांबे का बनाया गया चूड़ियों के अवशेष प्राप्त किए गए और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आहार संस्कृति में गिलुंद एक ऐसा स्थल है जो सबसे इम्पॉर्टेंट है गिलुंद नाम से भी पूछा गया है कई बार क्वेश्चन कि गिलुंद स्थल किस संस्कृति से संबंधित है तो इसका सही उत्तर होगा आहार संस्कृति से संबंधित है आगे बात कर लेते हैं इसमें जिन जिन चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं तो खेती में साक्ष्य अगर देखा जाए तो दाल की खेती की जाती थी धान की खेती की जाती थी गेहूं की खेती की जाती थी सर्वप्रथम अगर सबसे पहले खेती की बात की जाए तो सबसे पहले जौ की खेती की गई पशुपालन में गाय भैंस सुअर इत्यादि का पालन किया जाता था सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि ये लोग लिखना नहीं जानते थे लेखन कला का अभाव था जो भी अभिव्यक्तियाँ इनकी होती थी वो चित्रात्मक तरीके से अभिव्यक्त की जाती थी जैसे आप लोगों ने देखा होगा भीमबेटका की गुफाओं में जो कि पूरा पाषाण काल से संबंधित थी वहाँ पे सिर्फ चित्र ही चित्र मिले लेखन कला का अभाव है हम लोगों के समय में वर्ण है अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट्स हैं तो इन लोगों में लेखन कला की लेखन कला का ज्ञान नहीं था जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है वो ये है कि ताम्रपाषाण काल में ही सर्वप्रथम चित्रित धूसर मृदभांडों की शुरुआत की गई है तो इस तरह हमने कवर किया पाषाण काल और ताम्रपाषाण काल को आगे देखते हैं भारत की प्रमुख जनजातियाँ कौन सी थी तो हम लोग बात कर रहे थे भारत में पाई जाने वाली आदि जनजातियों की अगर इसकी बात करें कि भारत में कौन कौन सी आदि जनजातियाँ पाई जाती थी तो इनको चार कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं सबसे पहला निग्रेटो दूसरा प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट तीसरा मंगोलाइट और चौथा भूमध्य सागरी या द्रविड़ियन जातियाँ अब बात कर लेते हैं इनकी विशेषताएं क्या थी सबसे पहले निग्रेटो की बात करें तो निग्रेटो जनजातियां जो थी वो अंडमान द्वीप समूह के आसपास पाई गई जैसा कि आधुनिक समय में आप लोग देख सकते हैं इस समय जैसे जारवा जनजाति पाई जाती है सोमपेन तो उसका ही आधुनिक प्रतिरूप इनमें प्रतिबिंबित होता है इन जातियों की विशेषता क्या थी कि ये जातियाँ शिकार पर निर्भर होती थी मीन्स इसमें जो कृषि का साक्ष्य था वो नहीं मिला शिकार करते थे खाते थे और इस तरह से अपना जीवन निर्वाह करते थे दूसरी जनजाति जो हमने पढ़ी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड का जो साक्ष्य देखा जा सकता है वो मध्य भारत में देखा जा सकता है मध्य भारत की जैसे जनजातियाँ थी मुंडा कोल तो ये सब जनजातियाँ जो थी वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड की कैटेगरी में आई ये जनजातियाँ कृषि कर्म में निपुण थी अर्थात फसलों को उगाना उनको पकाना खाना इन सब कार्यों में ये निपुण थे और इन्हीं चीज़ों पे डिपेंड रहते थे तीसरी जो बात की गई मंगोलाइड की नाम से स्पष्ट है चीन से जुड़े हुए क्षेत्रों में जो जनजातियाँ पाई जाएंगी वो मंगोलाइड होंगी मीन्स आप क्षेत्र का कन्फर्मेशन इससे कर सकते हैं सिक्किम असम भूटान इन सारे क्षेत्रों में जो जनजातियाँ पाई गई उनको मंगोलाइड कहा गया विशेषता क्या थी इनका कद नाटा होता था चौड़े सिर होते थे चपटी नाक होती थी इनमें और द्रविड़ियन जातियों में सिर्फ अंतर ये होता था कि इनका रंग काला नहीं होता था द्रविड़ियन का रंग काला होता था सिर द्रविड़ियन का भी बड़ा होता था जैसे आप लोग यहाँ देख सकते हैं भूमध्य सागरी जो जातियाँ हैं उनका कद छोटा नाक भी छोटी और सिर बड़ा होता था मीन्स सिरस्थ सूचकांक इनका ज़्यादा होगा और वर्तमान समय में ये दक्षिण भारत में देखी जा सकती हैं जैसे कर्नाटक कुछ क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश में केरल तमिलनाडु में इनको मुख्य स्पष्टता देखा जा सकता है कद छोटा भी है नाक छोटी रंग काला है तो इस तरह से हमने ताम्रपाषाण काल से लेके जो भारत में जनजातियाँ पाई गई उनके बारे में चर्चा कर लिया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए जिससे हम मोटिवेटेड होकर आगे आपको मैटर प्रोवाइड करते रहें आगे की वीडियो में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में चर्चा करेंगे धन्यवाद